саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр сиздер менен билим Ченч» программасы бүгүн бизде конокто ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин төртүнчү курсунун студенти тынычбеков айбек айбек бізге ош мунун испания мамлекети менен билим алмашуу программасындагы өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү мен өзүмдү тааныштыра кетсем аты жөнүм айбек тиничбеков э, ош шаарында туулуп өскөм тегим болсо өзгөндөн болот азыр болсо э, адистигим экономист управленец э, ош муга тапшырып калган себеби көп тааныштардан уккан болчумун ош муунун билим берүү деңгээли өтө чоң деп ошол себептен ош муга би факультетине тапшырган болчумун демек тааныштарыңыздан угупсуз деги эле ошол университетте окуп жүргөн убагыңызда кандай ийгиликтерге жеттиңиз окуп жүргөн убагымда жакшы эле ийгиликтерге жеттим көп олимпиадаларга катыштым нтн мүчөсү болдум менен бишкекке барып соревнованияларга катышып келдим андан тышкары иш чаралар көп болчу алардын баарына катышып эки үч жолу ведущий болгон болчумун анан эң башкы ийгилигим бул испанияга барып келдим мобилдүүлүк боюнча мобилдүүлүк боюнча а испания мамлекетинин қайсы жеріне бардыңыз қайсы университетке ошол жөнүндө кененирээк бізге маалымат берсеңиз барған университетиңиз жөнүндө испания мамлекетинин кадис шаарына барган болчумун ал жакта бир семестр мобилдүүлүк боюнча окуп келдим университет жөнүндө айтып келсем ал университет төрт кампустан турат төрт кампус э, төрт э, төрт башка шаарда жайгашкан бирөөсү кадис херес аль хересе жана пуэрто дегендер болчу андан тышкары жыйырма чактуу факультет бар менин факультетим болсо кадис шаарында жайгашкан анткени мен бизнес жана менеджмент факультетин тандаган болчумун кадис кадис университетине өтө көп мобилдүүлүк боюнча студенттер барат анткени алардын шарттары жакшы стипендия төлөп берет чет жактан алыс жактан келгендерге сегиз жүз элүү евро стипендия төлөп берет европа мамлекеттеринен баргандарга үч жүз евро стипендия төлөп берет ошол себептен жашоо жактан кыйналган деле жокпуз ошондо сегиз жүз элүү евро бир айлык бир айга берилеби же бир жылга бир барган семестрге ал бир айлык стипендия болот сегиз жүз элүү евронун ичинде мен квартирага төлөйм өзүмө продукты алам жана саякаттаганда жетет интернет төлөйүн жашоо шарты кандай экен кыргызстан менен салыштырганда мындай адамдар кандай жашайт экен деги эле ошол акчаңыз жетип аттыбы баарына нормально үйдөн акча бергендер болдубу финансый жактан кудайга шүгүр стипендия эле жетип атта аны мен квартирага төлөп аткан болчумун саякатка чыгып аткан болчумун жана продукты питания алып кеңири жетып аткан болчумун андан сырткары интернет деген болчу ал жакта интернет біздікінен кымбатыраак болчу студенттік күндөр кандай өтті ал жақта мына азыр оштодо эле студент болып квартирада жашайсыз да же өзүңүздүн үйүңүздө ошто болсо өзүмдүн үйүмдө жашайм ал жакта квартира алган болчумун квартирада эки мексиканец менен жашачумун андан тышкары ал жакта эразмус менен барган студенттер абдан көп алардын баары менен таанышып достошуп кошо саякаттадык көп эле саякаттап көп эле шаарларга барып айландык көрдүк мен испан тилинде анча билбегендиги үчүн менин мен менен жашаган мексиканецтер абдан жардам берди анткени алардын өзүнүн эне тили испан тили да мексиканын эне тили испан экен испан ооба айбек ошондо айтсаңыз э, баягы окуялар болдубу биринчи барганда эми баары бир чет жерге биринчи жолу чыгып атасың кызыктуу окуялар болсо керек биз менен бөлүшө кетсеңиз кызыктуу окуялар аэропорттон эле башталган <laughs> анткени кетип атканда бизде транзит болчу да турцияда стамбул шаарында ә, транзит транзитибиз өтө аз убакыт болуп бир саат эле берилген биз самолеттон түшүп чемодандарды алып башка башка терминалга барган убакыты өтө тар болгондуктан себептүү биз самолетко жетишпей калайын дедик эки ә, мүнөт бир мүнөт калганда жабылайын дегенде биз ошол жерде эле уже паника башталыптыр да ооба ошондо абдан кыйналып чуркап каяка барышыбызды билбей бирок кудайга шүгүр эптеп таптык анан бул кыйынчылыктар деле өттү деп азыркы күндө эстеп жүрөбүз жылмайып дагы мага кызык болуп жаткан суроо төртүнчү курсту бул жакта бүтүп ошмуда баягы бир жыл барып күзгү семестрга барып келди дейли төртүнчү курстон анан ал жакта иштеп калуу мүмкүнчүлүгү бар бекен деги эле испания менен кыргызстандын иш чөйрөсүндө ишке кирүүсүндө кандай айырмачылыктар байкадыңыз алар ошкунун дипломун билишет экен анткени көп эле студенттер ошкудан барышат да кадиске анан мен бирөө бир эме агай менен сүйлөшүп калган болчумун алар ишке чакырган болчу төрттү бүткөндөн кийин мага жазсаңар болот сайтта менің маалыматым бар деп тұрып мені ішке шақырған болушы демек ал жаққа барып іштесек болады екен шет мемлекеттері қабыл алады э эч проблема болбойт проблема тіл арқылы да болушу мүмкін тилиңердин уровени б два болуш керек да б эки же с бир б эки же с бир испан тілін жогорку деңгээлде билиш керек демек болбосо англис тили менен да иштесе болот бирок анда ишти азыраак табылып калат да анан бош убактыңызда эмне кыласыз мисалы университеттен сырткары кечке эле университетте окуп жүрбөйттүрсүз ошондон сырткары эмнелер менен алектенесиз азыркы убакта мен программирование менен алектенем анткени программирование бул бул дүйнөдө көп оборот алып баштады күчөп баштады азыр бар жок эле нерсе технология болуп калгандыктан себеби мен дагы андан артта калбайм деп айтиге тапшырган болчумун айти оку маектин башында айтып кеттиңиз э, кесибиңиз экономист экен анан кантип айти менен экөөнү байланыштырып жатасыз баягы тоскоолдуктар болгон жокпу экөөнүн ортосунда кандай окшоштукту таап э, эки тарапты тең алып кетип атасыз ал чынын айтсам оңой деле эмес экен анткени экономика менен айти тармагы экөө эки башка дүйнө деп койсо дагы болот бирок экөөнү бириктирген э, учурлар көп эле болот экен кездешет экен мисалы көп программалар эме веб разработчиктер деп коет алар өздөрү жасайт анан ичинде экономика жөнүндө маалыматтар көп болот да мен экономист болгондун себеби мен маалыматтарды өзүмдөй табып сайт жасаганда кыйынчылыктар болбойт да ушул жагынан дагы жардам берет статистика тарабын дейсиз статистика тарабы жакшы келечекке кандай пландар бар мына азыр бүтүп атасыз бүтүп эмнени кылсам кандай кайсыл жерде бир иштей турган жерди балким ойлонуп койгондурсуз кандай пландар бар келечекке пландарым абдан чоң биринчисинде бул itни жакшы өздөштүрүп алып туруп онлайн иштейин деп чечкем ага чейин азырынча өзүм кесибим меен экономист управленец болуп бир компанияларда иштеп опыт алайын деген ойдомун опыт алгандан кийин анан фриланс деп коет эми айтишниктерде программисттерде фриланста үйрөнүп алып анан дүйнө кыдырайын деген оюм бар жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей айбек бир эле университет менен чектелбестен бош убактысында азыркы учурда актуалдуу болгон кесиптердин бири айти программалоо менен алектенет ал веб программалоонун фронтенд багыты боюнча окуусун аяктап жаткан учуру Конфуция айткандай дайыма билимдин жетишсиздигин сезгендей дайыма билимди жоготуп алуудан корккондой окуу керек экенин бүгүнкү биздин каарман дагы бир жолу далилдеди айбектин иштерине ийгиликтерди каалап биз сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошобуз саламатта туруңуздар